Olá a todos, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Rakutan e esse aqui é o Apartamento 81. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Já se inscreve e deixa o like nesse vídeo porque, mano, mano, mano, mano, sério, hoje, hoje é tipo... Eu não sei, eu falei com muita gente já e todos me confirmaram que ninguém recebeu isso e ninguém tá fazendo uma pegadinha comigo. Então eu estava, eu estava... Eu tava pegando minhas cartas hoje. Eu ainda não abri isso. Eu esperei pra abrir aqui nesse vídeo porque eu não sei o que esperar disso, velho. Sério, eu não sei o que esperar disso. Enfim, eu tava pegando minhas cartas no correio, na caixa de correio. E, mano, olha isso, velho. Olha isso. Olha isso, meu <laughs> Deus do céu. É tipo uma carta da Epic. E, velho, o mais bizarro é que não tem nada. Tipo, não tem remetente, não tem nada. É simplesmente uma carta com um selo da Epic Games. Tipo, só, tá ligado? Eu não sei. Eu não sei como eles pegaram o endereço daqui. Eu não sei se foi pelo PayPal. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu não sei o que é. Eu só tô animado e eu quero muito abrir isso aqui no vídeo, porque não... Ai, velho, eu não sei, eu não sei. Respira, tá? Me parece que é tipo papel dentro. Pode ser dinheiro, eu espero que seja dinheiro. E. Sei lá, vamos abrir. Vamos abrir. Não sei porque eu toquei isso, mas eu tô ansioso. E a gente vai abrir essa parada agora. Mano, eu não sei o que pode ter aqui, velho. Demorou. Suspense Master. Eu não quero rasgar nem nada, porque tá muito bonitinho. Hum, beleza. Tipo, é um adesivo mesmo, é tipo um selo a parada, tá ligado? Tá gravando? Pelo amor de Deus, tá gravando. Se não tivesse gravando... Mano, eu tô, tipo, literalmente arrepiado, velho, abrindo essa parada. Tá, obviamente tá rasgando um pouco. Mano, eu vejo papel, eu vejo... Eu vejo adesivos de lã. mom. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu tirar tudo aqui. Mais nada dentro, mais nada dentro. Eu tirei tudo que tem dentro. Mano, tem adesivos de lhamas. Ai, que fofo, velho. Mano, que fofo. Na moral, eu amo essa lhama. Todo mundo ama essa lhama, obviamente, mas... Mas, mano, é tipo um adesivinho da lhama. Muito fofo, velho. Muito fofo. E tem, tipo, essas mini cabeças também. Que louco, Epic Games, eu te amo muito! Ah, tem uma parada escrita aqui. Um código, sei lá. Sei lá que fita é essa. E, nossa, que da hora. Mano, tem uma carta ali que eu ainda não li o que é. E, meu Deus. E tem esses adesivos da Epic também, que eu já curti demais. Muito obrigado já, Epic Games e Fortnite. Meu Deus. Tá, eu vou ler essa parada agora. Mano, eu não tô conseguindo ler. Eu tô tremendo, velho. Eu tô tremendo mesmo. Olá, Rakutan Freitinho e John Mouse. Somos nós. Ai, o João não tá aqui, velho. Ele vai surtar com isso. Nós da equipe Epic Games descobrimos o seu canal através do vídeo Fizemos os Grafites do Fortnite na Vida Real. E gostamos muito do conteúdo que vocês do Apartamento 81 produzem, mano. Meu Deus do céu. Todos sabem. Mano, eu vou chorar. Eu não posso chorar no meio do vídeo, sério. Todos sabem que nós sempre incentivamos os criadores de conteúdo focados em Fortnite e pensamos em te incluir em um dos nossos programas de testes, assim como outros criadores já estão inclusos. Esse é o programa de testes para mudanças de cor das skins. Queremos saber como o público irá reagir com essa nova ferramenta dentro do jogo e gostaríamos da sua ajuda nisso. Abaixo tem um código que te dará acesso a esse novo setor do jogo. Esperamos que goste atenciosamente, equipe Fortnite. Meu Deus, velho. Meu Deus, isso não pode ser sério, mano. Isso não pode ser sério, mano. Eu vou ligar pro João. Mano, você viu as cartas aqui hoje de casa? Carta? Não, eu não abri nada. Por quê? Você mandou isso da Epic? Você tá trolando ou, é... ou não foi você? Como Mano, a gente recebeu uma carta da Epic Games, velho. Ah, como assim, velho? Mano, tá é sério. eu, saí de casa, olhei e não tinha nada. Aí agora você tá me ligando falando que a gente recebeu uma carta da Epic. Mano, eu tô gravando um vídeo agora, velho. Tipo, abrindo, velho. <laughs> como assim? Sério? Sério, velho? Meu Mano, Deus. Me, me manda uma foto, velho. Mano, eu vou te mandar, vou te mandar, velho. Deixa eu terminar ah. aqui. Meu Deus! Nossa, eu não acredito, velho. Eu tô surtando por dentro, velho. Na moral, eu não sei. Eu ainda não sei se isso é verdade, mano. Eu ainda não sei se isso é verdade. Eu vou abrir meu jogo agora para ver se isso é verdade, porque não pode ser verdade, tá ligado? Bom, já tô aqui dentro do jogo e, mano, eu já botei o código. Eu não vou mostrar no vídeo, obviamente, o código, mas foi na parte que... A mesma parte que você, tipo, dá redem no code do Salve o Mundo. E, mano, vamos ver agora na parte das skins. Eu não entrei ainda, eu juro que eu não entrei ainda, mas eu vou entrar agora na parte das skins e ver o que, que rola aqui. Mano, olha isso, velho. Só de, só de olhar aqui, eu já vejo que, tipo... Normalmente só o ômega e o... O carboneto e aquele outro visitante tem essa paradinha aqui de mudar o estilo. E agora mais, tipo, tô vendo o Ceifador, tem também o Rex, o, o Voyager lá, o astronauta, não sei o nome dele, e o ursinho, tipo, mano, dá para mudar eles todos, tá ligado? Tipo, que animal, eu vou tentar o do urso primeiro e ver o que rola. Nossa, velho, olha isso. Tipo, já tem as, as cores aqui. Olha esse azul, velho. E se eu já... Nossa, se eu abaixo dá pra aumentar o tom e, tipo, ficar mais claro. Mano, olha esse laranja, velho. Meu Deus do céu, olha isso. Se eu abaixo mais tudão, ele fica escuro demais, velho! Ah, esse verde, mais ou menos. Esse roxinho. Nossa, o roxinho é muito da hora. Mano, olha isso. Tipo, escurão, fica quase um azul. Nossa, olha esse vermelho, mano. Que louco. Subindo um pouquinho mais. Tipo, fica quase um laranjinha. Mano, que animal! Meu Deus, Epic Games! Eu te amo! Deixa eu ver agora esse do Dark Voyager, mano. É tipo do Ômega, mano. Que louco! Olha esse rosa, moleque do céu! Mano, olha esse laranjão, é quase o, original, mas sei lá, mano, esse roxinho, velho. Esse rosa é muito lindo, cara, é muito lindo, olha isso. Mano do céu, que animal! Olha isso, fica muito louco, velho. Fica muito louco, fica muito louco mesmo, esse rosa tá lindo demais, velho. Esse rosa tá muito lindo, mano. Meu Deus do céu. Epic Games, obrigado, velho. Obrigado. Mano, que coisa linda demais, velho. Que coisa linda. Eu já botei até no meu celular aqui. Não sei se dá pra ver. Foca. Aí. Ai, que fofinha. Muito animal essa mudança de cores. Espero que venha logo pro jogo ou sei lá, se algum dia vai vir. Mas, mano, principalmente o do Dark Voyager ficou muito animal mesmo. Esse vídeo já tá um pouco longo, então eu vou parar por aqui, mas muito obrigado. E não esquece também de dar uma lidinha aqui na descrição, que eu sei que vocês nunca leem a descrição. Aqui tem nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem Twitter. Então segue a gente em todas as redes sociais, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo e é isso. Um beijo e tchau. ba ba